Und wir preisen deinen wunderbaren Namen. And we praise your wonderful name. Du bist der König der Könige. You are the King of Kings. Und der Herr der Herren. And you are the Lord of Lords. Wir geben dir alle Ehre. And we give you all the glory. In Jesu Namen. In Jesus name. Amen. Amen so schön zusammen Gottesdienst zu feiern. It is so wonderful to celebrate service together. Es ist ein Privileg, dass wir über Nationen verbunden sind. And it is such a privilege that we are connected over the continent. Wir begrüßen alle auch in der Ukraine, die gerade zuschauen. And so we, uh, we greet you all those who are watching from Ukraine. Alle von Indien, wo wir those sehen. who are watching from India. Alle aus Namibia. And those who are watching from Namibia. Und alle Deutschen natürlich auch. And we welcome all the Germans who are watching. <laughs> Wir, wir, wir freuen uns, dass Uganda heute eingeschaltet hat. So we really are uh, blessed to see that Uganda has switched on. Und die Nation der Nationen ist auch da. And the nations of nations is there too. Der Himmel ist hier. Because heaven is here. Wo zwei oder drei zusammen sind, Where two or three are gathered, ist Jesus mitten unter ihnen. And Jesus is in our midst. Und Jesus ist bei uns. And Jesus is with us. Weil wir zu zweit hier sind. Here we are <laughs> two at least. Und Jesus in der Mitte. And Jesus in our midst. Ähm, wir möchten zur Botschaft kommen. So let us come to the message. Und ich habe Gott gefragt, Gott, was möchtest du, dass ich heute sage? And I asked the Lord, Lord, what is it that you want to say today? Und er hat mich erinnert an Januar. And he and, uh, reminded me of January. Im Januar habe ich eine Auszeit genommen mit Jesus. It was in January when I've taken some time out for the Lord. Und Jesus hat mich in den Himmel mitgenommen. That he had taken me up and uh, uh into heaven. Und es war der beste Ort, den es gibt. It was the best place I could be. Und ganz am Ende frage ich Jesus, hast du eine Botschaft für für die Welt. And it was at the end that I asked the Lord, Lord, is there a message for the world? Gibt es da eine Botschaft, die ich bringen soll? Is there a message that I should bring? Und Jesus sagt ja. And Jesus says Yes. Sag den Menschen. Yes, do say to people. Sag ihnen, dass ich bald wieder komme. Tell them that I will come soon. Ich komme bald. I am coming soon. Darüber wollen wir heute reden. This is what we want to talk das about. ist das Herz Jesu. This is the heart of Jesus. Er kommt bald wieder. He is going to come soon. Wir, wir feiern Ostern. Now we are celebrating Easter. Gestern Karfreitag. And yesterday it was Good Friday. Morgen haben wir die Auferstehung, Sonntag. Tomorrow is the day when we celebrate the resurrection. Und alle haben gewartet, was passiert jetzt? All have waited. Oh, what is going to happen? Und genauso ist es heute mit uns Menschen. And that's how it is just today. Jesus ist wieder weg. Und er wird wieder kommen. Was machen wir in dieser Zeit? Und in dieser Zeit ist so wichtig, dass wir schauen auf Jesus Christus. That we look upon Jesus. Und deswegen wollen wir heute sprechen über Ich komme bald. That's the reason why we want to talk about I am coming soon. Offenbarung 3 Vers 11 sagt. In Revelations uh, chapter 3 verse 11 it says. Ich komme bald. I am coming soon. Halte fest, was du hast. Hold on to what you have. Damit niemand deinen Siegeskranz so that nehme. No one will take your crown. Die Bibel beschreibt uns. And the Bible describes. Dass Jesus bald wieder kommt. That Jesus is going to come soon. Jesus sagt, ich komme bald. He says, I'm coming soon. Halte fest, was du hast. And therefore hold on to what you have. Damit niemand deinen Siegeskranz so that nimmt. nobody will take away your Im, crown. Im Himmel wartet ein Siegeskranz auf uns. That means in heaven there is a crown waiting for you. Wartet auf dich und auf mich. And it's waiting for you and me. Und Jesus sagt, halte fest, was du hast. And Jesus says, hold on to what you have. Damit niemand deinen Siegeskranz so wegnimmt. Nobody will take away that crown. Jesus kommt bald wieder. Jesus is coming back soon. Er kommt wieder. And he is coming und wir erwarten ihn mit Freude. And we are waiting for him with great joy. Matthäus 24 Vers 35. In Matthew chapter 24 verse 35. Die Bibel sagt. So says der Himmel und die Erde, sie werden vergehen. Meine Worte aber sollen nie vergehen. Ich möchte dich erinnern. Erinnern an das Wort Gottes. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Uh, Diese Erde wird vergehen. Dein Haus wird vergehen. Und dein tolles Auto auch wonderful car as Alles, was auf dieser Erde ist, wird vergehen. Everything which is on the earth will pass away. Aber meine Worte, sagt Jesus, But my words, so says Jesus, werden niemals vergehen. It will not go away. Ich möchte dich ermutigen, And so I want to encourage you, dass du stehst that you stand firm auf dem Wort Gottes. On the word of God. Das Wort wird niemals vergehen. And the word is not going to pass away. Es hat Kraft. Because it has power. Und es hat eine Zukunftsvision. Ähm, äh, yes, it has, it has a, a vision for the future. Was für eine Vision? What vision? Jesus kommt kommt bald wieder. That Jesus can come soon. Halte fest, was du hast. So therefore hold fast what you have. Halleluja. Halleluja. Das, vor, der vorletzte Vers in der Bibel. And, and, and The, the worst but last in the Bible. Ähm, ist in Offenbarung 22, Vers 20. We read it in Revelation chapter 22, verse 20. Der di diese Dinge bezeugt, spricht. He who testifies to these things says. Ja, ich komme bald. Yes, I'm coming soon. Amen. Amen. Komm, Herr Jesus. Come, Lord Jesus. Der vorletzte Vers in der Bibel. And, and this is the the word the worst but last of the Bible. Es sagt, ich komme bald. It says, I'm coming soon. Ich komme. I'm coming. Ich komme bald. I'm coming soon. Und dann diese, diese, diese, diese Antwort, ja, komm, Herr Jesus. And then there's a reply, yes, come, Lord Jesus. Möchte ich ermutigen, And I want to encourage you, dass du lebst in deinem Leben, that you live in, your life, in der Erwartungshaltung, in, in, in an expectation, dass Jesus wiederkommt. Jesus is going to come soon. Und dass du sagst, And that you would say, ja, Jesus, komm bald yes, wieder. Jesus, come soon. Er kommt bald wieder. And he is going to come soon. Halleluja. Yes, hallelujah. Ich möchte in drei Punkte mit euch hineingehen. Three points I want to show you. Was sollen wir machen, solange wir auf dieser Erde what sind? Are we to do while we are here on earth? Was bringt es, auf dieser Erde zu sein? What, what is it useful to be on earth still? Und was will Jesus, dass wir tun, bis er wiederkommt? And what does Jesus want us to do until he comes? Damit wir es verstehen, And until, uh, so that you can understand, hat uns drei Gleichnisse gegeben. He gave us three parables. Und wir wollen in drei Gleichnisse hineingehen. These three parables we want to look at. Um zu lernen, was sollen wir tun auf so dieser Erde? We can learn what to do while we're on the earth. Der erste Gleichnis. And the first parable. Da geht es um die Verantwortung innerhalb der Gemeinschaft. It's about the responsibility within the community innerhalb der, der, der Nation. That means within your nation. Unsere Verantwortung mit den Menschen um uns herum. Uh, your responsibility uh, with the people that are around you. Das ist die äh, Gleichnis Nummer eins von Jesus. This is the parable number one. Und es steht in Matthäus 24. You read it in Matthew chapter 24. Äh, Vers 42. And it starts from verse 42. Und Jesus sagt, Where Jesus says, wacht also, therefore keep watch, denn ihr wisst nicht, because you do not know, wann oder an welchem Tag euer Herr kommt. On what day your Lord will come. Hier sagt Jesus, And here Jesus says, wacht also, be awake, denn ihr wisst nicht, you do not know, an welchem Tag der Herr wiederkommt. On which day the Lord will come back. Was sollen wir also tun, während so, wir hier sind? What shall we do while we're here on earth? Wacht. Wake. Schlaft nicht ein. Do not sleep. Erwartet Jesus wieder. Just expect the Lord Jesus. Und wisst, Jesus kommt. And know that he coming. Er will kommen. He wants to come. Und er will dich annehmen. And he wants to receive und was erklärt er weiter? Now what else does he explain? Vers 44. This we read in verse 44. Deshalb seid auch ihr bereit. So you also must be ready. Jesus sagt, seid auch ihr bereit. You must be ready. Denn in der Stunde, in der es er es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Because the Son of Man will come at an hour when you do not expect it. Vers 45. And we read on. Wer ist nun der treue und der kluge Knecht, der seinen Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, um ihnen zur Speise zu geben zur rechten Zeit? Who then is the faithful and wise servant, whom the master has put in charge of the servants in the household, to give them the food at their proper time? Vers 46. And then? Glückselig jener Knecht, böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten. Und anfängt seine Mitknechte zu schlagen. And he then begins to beat his fellow servants. Und isst und trinkt mit den Betrunkenen. And to eat and drink with the drunkards. So wird der Herr jenes Knechtes kommen. So the master of that servant will come on that An day. einem Tag. On a day und er, an dem er es nicht erwartet. Und einer Stunde, in der er es nicht weiß. Hour, und er wird ihn in zwei schneiden und ihm seinen Teil ähm, festsetzen bei den Da wird das Weinen, das Zähneknirschen sein. Where there will be weeping and äh, gnashing of teeth. Da gibt es zwei Gruppen. Two groups there. Zwei Gruppen auf dieser Erde. Two groups on this earth. Wo Jesus sagt, ich komme bald wieder. But Jesus says, I come soon. Die eine Gruppe, This one group, die sehr verantwortlich, they quite responsible. verantwortungsbewusst für sein Tun. They're responsible about their uh, about their doings. Und sie wissen, sie haben eine Verantwortung in der Gesellschaft. And they know they have a responsibility in their society. Und Jesus sagt, glückselig ist dieser Gruppe, die beschäftigt ist mit dem, was sie von Gott bekommen hat. And blessed is this group who are busy doing what they have received from the Lord. Und und, und Jesus äh, sagt, die zweite Gruppe, and Jesus says there is a second group. die zweite Gruppe, die sagt, ach, das dauert noch lange. They say, oh, it's taking a long time. Bis mein Herr wiederkommt, das dauert lange. Until my Lord comes back again, it takes too much time. Was soll ich denn machen? So lange warten? What shall I do? Shall I wait all the time? Und dann sagt Jesus, und diese Gruppe, and Jesus says, this group, die werde ich wegnehmen. I'm going to cast them away. Ich möchte dich ermutigen. And I want to encourage you. Mit dem Gleichnis Nummer eins, was Jesus hier erklärt. Just take the first group, what Jesus explains. Was sollen wir tun in der Zeit, bis Jesus wiederkommt? What is there to do until Jesus comes back? Sei, sei verantwortungsvoll. I said, take responsibility. Mit dem, was Gott dir gegeben hat. Take responsibility with, for, for that what God has given you. Wie, wie können wir das umsetzen? How can we um, um, uh, implement it? Punkt Nummer eins. There is point number one. Achte darauf. Um, uh, select carefully. Mit wem du Zeit verbringst. The person you spend your time with. Was, was bedeutet das? So what does it mean? je nachdem, mit wem du Zeit verbringst, uh, it depends on whom you spend your time with. mit wem du dich umgibst, uh, with whom you're uh, sticking around, wer in dein Leben sprechen darf, who can speak into your life, in wen, wessen Leben du sprichst, in, in, in whose life you speak into. ist entscheidend für das, wie du, wie du umgehst in deinem This decides how you're going to handle things. Ich möchte dich ermutigen, And I want to encourage you, dass du aufpasst, that you would be careful, mit wem du deine Zeit verbringst, with whom you spend your time. Punkt Nummer zwei. And the second point, Sei stets bereit, Gutes zu tun. Be always ready to do good works. Punkt Nummer drei. And the third, Lebe liebevoll, großzügig und vergebungsbereit. Be loving, generous and ready to forgive. Was bedeutet das? So what does it mean? Lebe dein Leben voller Liebe. Live your life full of love. Wenn wir Gott lieben von ganzem Herzen If we love God from all our hearts, und den Nächsten wie uns selbst, and our neighbor as ourselves, dann erfüllen wir das ganze Gesetz. So we actually fulfill the whole covenant. Sei liebevoll. So therefore be full of love. Sei großzügig. Be generous. Und sei vergebungsbereit. And be ready to forgive. Sei bereit in deinem Leben. Be ready in your life. Vergebung auszusprechen. To speak forgiveness. Halte nicht fest an diesen Dingen. Do not hold on to those things. Oh, der, der hat das gemacht in meinem Leben. Oh, he has done such and such in my life. Und der hat mich verletzt. And he has hurt me. Sei vergebungsvoll. Be, uh, full of forgiveness. Das ist dieses der treue Umgang. That is a faithful dealing. Mit dem, was Gott gegeben hat. Those things God has given us. Punkt Nummer 4. So point number four. Lebe gemäß dem Wort Gottes. It says live according to the word of God. Ich möchte ermutigen, dass du ein ein Leben führst. I want to encourage you to live such type of life voller Wort Gottes. Lass nicht irgendwelche Angstbotschaften aus deinem Mund raus. Sprich das Wort Gottes. Das Wort hat Kraft. Das Wort hat Kraft. ich möchte dich ermutigen, dass dein Leben ist wie das Wort Gottes. Wenn du morgens aufstehst, es steht geschrieben. You say, it is written. Du fängst es, den, den, Tag an mit dem Wort Gottes. And, and you start the day with that word of God. Wenn ein Problem kommt in deinem Leben, and when a problem comes into your life, was Jesus, es steht geschrieben. You say, it is written. Das Wort Gottes hat Kraft. Because the word of God has power. Möchte ich ermutigen da drin. And I want to encourage you in this. Dass du treu umgehst mit dem, was du bekommen hast. That you're so faithful with the things that God has given you. Punkt Nummer 5. Now, on the fifth point. Und verkündige die gute Botschaft. Share the good message. Verkündige die gute Botschaft. Share the good news. Predige mit deinem ganzen Leben. Preach, declare with all your life. Und wenn es sein muss, And even if it's needed, dann be benutze auch Worte. Then use words too. Aber lebe mit e-, einem Vorbildfunktion. But you must live as an example. Lebe mit deinem, mit deinem ganzen Leben. That means your whole life is to be an example. Und Menschen werden beeindruckt sein. And people are going to be impressed. Weil aus deinen Poren Jesus rauskommt. Because from your pores of, of, of your will come out Jesus. Aus deinen Augen kommt Jesus. Through your eyes comes Jesus. Und wenn du lebst mit diesem ich gebe weiter an die nächste Generation. If you live this and say yes I'm passing on to the next generation. Da kommt dieses Gleichnis Nummer 1 zustande. This parable Uh, uh, the first one will come to pass. Dass Jesus dich findet. That Jesus will find you. Sagt, wow, du gehst treu um. I said, wow, you're faithful. Die andere Gruppe. And there's another group. Sagt, ach, das dauert noch lange. Oh, says, oh, it's coming, no, it's, it's taking a long time. Wenn ich alt bin. Oh, when I'm, uh, maybe when I'm old. mache ich ganze Sache mit Jesus. Then maybe I'll, I'll, I'll, I'll fix it with Jesus. Das dauert noch lange, bis er kommt. And it takes too much time. Aber Jesus sagt, äh, sei bereit. ich komme bald. Ich komme schnell. Halleluja. Halleluja. Gleichnis Nummer zwei And here's the second parable. ist unsere individuelle Verantwortung in der Beziehung zu Jesus. And it shows our personal responsibility in relationship to Jesus. Die erste Parabel, the first parable, <laughs> parable, die erste Gleichnis sagt äh, die Verantwortung zwischen uns und der Gesellschaft. It shows us that we have a responsibility Uh, for our community. Der zweiten ähm, Gleichnis. But this second parable, da geht es um unsere Beziehung zu Jesus Christus. It talks about the relationship we have with our Lord Jesus. So wie du dein Leben führst auf dieser Erde. The way that you live your life on this earth. Ist entscheidend. It really counts. Für deine Zukunft. It counts for your future. Wir wollen zusammen lesen. So we want to read together. In Matthäus 25 Vers 1 bis 5. in Matthew chapter 25. Da steht drin. Here it says. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit zehn Jungfrauen. Uh, die ihre Lampen nahmen und äh, hinausgingen. Who took their lamps and went out to, mit den Bräutigam in to meet the bridegroom. Ja. Fünf aber von ihnen waren töricht, fünf aber klug. Five of them were foolish, five were wise. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen, aber kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl. The wise ones, however, took oil in ihre Gefäße samt jars, den Lampen. Along with their lamps. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, the bridegroom was long to come, wurden alle schläfrig and they all became drowsy, und schliefen ein. They fell asleep. Was, was geschieht dann? What happened then? Alle schlafen ein. All fell asleep. Und alle hatten äh, äh, ihre Öllampen. All had oil lamps. Fünf waren klug. Five, they were clever. Fünf waren, waren töricht. But the other five were foolish. Die einen haben Öl mitgenommen. Well, some have taken oil. Die anderen nicht. The others didn't take extra oil. Was, was geschehen? And what happened? Der, der Bräutigam kommt. So the bridegroom came. Alle haben geschlafen. All were sleeping. Aber dann ist etwas geschehen. But something happened then. Jesus, Jesus kommt als Bräutigam. Jesus comes as the bridegroom. Alle wachen auf. And all wake up. Und die, wo kein Öl mehr hatten, But those who didn't have oil, sagen zu den anderen, gib mir Öl. Tell the others, oh, give us oil. Nein, es geht nicht. I said, no, not Und die fünf gehen weg. And the five had to go away. Sie holen Öl. Uh, to, find some oil. Und bis, bis zurückkommen, But until they come back, wollen wir jetzt lesen, was dann geschieht. Uh, In Vers 10. This, uh, we read verse 10. Als er aber hinging zu kaufen, kam der Bräutigam. But while they were on their way to buy the oil, und die bereit waren, the bridegroom arrived, the virgins who were ready, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. They went in with him for the wedding banquet, und die Tür wurde verschlossen. And the door was shut. Vers 11. Vers 11. Später aber kamen die, Later the others also came, die übrigen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, öffne uns. And they said, Lord, Lord, they said, open the door for us. Er beantwortete und sprach, And he replied, Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Truly, I tell you, I do not know you. So wacht nun. Therefore keep watch. Denn ihr wisst äh, weder den Tag noch die Stunde. Because you do not know the day or the hour. Jesus ist hier sehr direkt. So Jesus is very direct here. Es geht um die Beziehung zwischen Jesus und dir. It is really about the relationship between you and the Lord. Und er macht dieses Gleichnis mit den fünf Jungfrauen. And he makes this, he uses this parable about these five virgins. Die klug sind. Those who are wise. Und die fünf, die and other five sind. Who are foolish. Und die mit fünf, die hatten Öl dabei. Those with five, uh, the, the five who had oil, Und die Klugen, sie kamen hinein in die Hochzeit. they were wise and they got into the wedding. Die anderen mussten raus. But the others, they had to be outside. Wenn du mir gerade zuschaust. And if you're watching right now. Ich wünsche dir von Herzen. I really wish for you. Dass du zu diesen fünf Klugen gehörst. That you are a part of those five virgins. Ich will mit dir die himmlische Hochzeit Because verbringen. I want to be there with you at that will mit dir gerettet sein. And I want to be saved along with du und dein ganzes Haus you and your whole household. sollen gerettet werden. They shall all be saved. Und was bedeutet dieses Öl? What means that oil? Was bedeutet dieses Öl? What is the meaning of that oil? Äh, was, was heißt, dass wir mit diesem Öl gefüllt sein sollen? What does it mean that we are to be filled with that oil? Die, Bedeutung hat drei Punkte. And, and, and there are three points I want to show you. Wir wollen hineingehen. Punkt Nummer eins heißt one, der Heilige Geist und sein Wirken. It's about the Holy Spirit and His works. Punkt Nummer zwei and the second point, ist der wahre Glaube. It's about genuine faith. Punkt Nummer drei and Third, die rechte Beziehung zu Gott. Right relationship to möchte, dich, möchte dich ermutigen, you, dass du in deinem Leben life, viel Öl immer dabei hast. You would have so much oil dass along du nur noch you, lebst mit dem Heiligen so Geist. That you're just living the Holy Spirit all the time, dass du eine gute Beziehung hast mit dem Vater. Wonderful relationship with the Father und in dass heaven, dein Glaube wahr ist. And that your faith is always und relevant. tief ist. And it's deep. Und dann hast du Öl dabei. Then you have oil. Wenn du Öl dabei hast, And if you have oil, gehörst du zu diesen fünf jungen Frauen, die klug are sind. A part of those five wise virgins. Und ich wünsche dir, And I, I, I really pray for you, dass du zu diesen fünf jungen Frauen that gehörst. You belong to those five wise ones. Wenn du dir nicht sicher bist, And if you're not sure, triff eine Entscheidung. This is the time to take a decision. Jesus, ich möchte umkehren. And you say, Lord Jesus, I want to turn around. Von diesen törichten Jungfrauen. I want to turn away from those foolish ich möchte zu diesen, äh, zu diesen klugen Jungfrauen. I want to belong to those wise virgins. Gleichnis Nummer drei. And the third parable I want to show you. Da geht es um den Umgang mit unseren Gaben. And it is about the use or utilizing our gifts. Wir wollen zusammen lesen. And therefore we want to read in Matthäus 25. This is in Matthew chapter 25 again. Vers 14. But now from verse 14. Und wir lesen zusammen. And here we read. Denn es ist äh, wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste. Again it will be like a man going on a journey. Seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Who called his servants and trusted his wealth to them. Und einem gab er fünf Talente. To one he gave five bags of gold. Einem anderen gab er zwei. to another two bags. Und einem anderen eins. to another one bag. Und einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Each according to his own ability. Und er reiste außer Landes. Then he went on his journey. Sogleich aber ging der, welcher die fünf Talente empfangen hatte, hin. The man who had received five talents, he went at once and put his money. Er handelte mit ihnen und gewann andere fünf Talente dazu. And he put his money to work and gained five bags more. Vers 17. And so auch der, der die zwei empfangen hatte, und er gewann auch andere zwei. So also the one uh, with two bags of gold gained Tumor. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld But seines Herrn. Nach, nach langer Zeit aber kommt der Herr jenes Knechtes und rechnet mit ihnen ab. After a long time, the master of those servants uh, returned and settled accounts with them. Und er trat herbei, der die fünf Talente empfangen hatte. Gold, uh, und brachte andere fünf Talente und sagte. And uh, he brought another five and he said, Herr, fünf Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere fünf habe ich dazu gewonnen. And Sebastian said, you entrusted to, uh, to me five bags of gold. See, I have gained five more. Sein Herr sprach zu ihm. And his master replied, Recht so. Well done. Du guter und treuer Good Knecht. And faithful servant. Über weniges warst du treu. You have been faithful with a few things. Über vieles werde ich dich setzen. I will put you in charge of many things. Geh hinein. Come and share in die Freude deines Herrn. Your master's happiness. Halleluja. Halleluja. Die, das Wort Gottes ist so direkt. Oh, the word of God is so direct. Jeder von uns hat irgendwelche Gaben bekommen. Now each one of us received some or other gifts. Und manche haben viel. Now some have received lots. Manche haben sehr viel. Some have very much, manche haben wenig. But some have just a few. Es ist nicht wichtig, wie viel du hast. But it's not important how many you have. Es ist entscheidend, wie du damit umgehst. But what is important is how you utilize them. Wie gehst du mit dem um, was du auf dieser Erde hast? Solange wir auf dieser Erde sind, as long as we are on the earth, es ist abhängig davon. It is really dependent on this. Nicht nur, wie wir mit der Gesellschaft umgehen. Not just how we cope and arrange ourselves with the society. Nicht nur, wie wir mit der Beziehung zum Vater umgehen. Not only how sondern auch wie wir umgehen mit unseren Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und Jesus schaut ganz genau da drauf. Und er kommt eines Tages. Und da kommt diese Abrechnung. Eh, Und was lesen wir davon? Da kommt dieser, der mit den fünf Talenten. The one with the five talents he comes. Und er hat es richtig gut gemacht. Oh, he's done very well. Er hat es vervielfältigt. And he has multiplied. Und Jesus kommt und sagt, and Jesus comes and he says, gut gemacht. Oh, well done. Du treuer und guter Knecht. You were faithful, good and faithful servant. Über weniges warst du treu. You were faithful over few. vieles will ich dich setzen. And now I can put you over much. Mm. Geh hinein in die Freude meines so deines Herrn. Go into the happiness of your master. Da kommt der mit den zwei Talenten. The one with two, he came. Genau das gleiche. And it happened the same way. Von zwei hat er nochmal zwei dazu gewonnen. From two, he won another two. Und er kommt zurück zu seinem, zu seinem Herr. And he came back to the Lord. Und der Herr sagt, and the Lord says, gut gemacht. Oh, well done. Du guter und treuer Knecht. You are a good and faithful servant. Über weniges warst du treu. You were faithful with few. Über vieles will ich dich setzen. Now I will put you over much. Jetzt kommt der eine. And here comes the one. Der eine hatte Angst. The one with one talent and he was full of fear. Und und er, er nimmt dieses eine Talent. And he takes his one talent. Und er nimmt es in, in, in, die Grube. And he puts it into a hole. Und er macht zu. And he covers it over. Und dann kommt der Herr zurück. And when the Lord comes back. Und er nimmt raus. And he takes it out. Gibt dieses eine. And he gives that one back. Er sagt, ich hatte Angst. And he said, uh, uh, I, I was afraid. Du erntest dort, wo du nicht gesät hast. You are harvesting und, ich, und er gibt es ihm zurück. Und Jesus sagt, Jesus said here, du böser und fauler Knecht. You are a lazy guy. Böser und fauler Knecht. Even an evil servant. Und er verstoßt ihn. And he is rejecting him. Was möchte ich damit sagen? What do I want to say here? Unser Leben in der Ewigkeit ist sehr davon abhängig. So vom Gleichnis Nummer 1. Uh, ah, number one, uh, the first miracle, uh, parable, Wie gehst du um mit deiner ganzen Gesellschaft? How, how do you cope and deal uh, with your whole society? Gleichnis Nummer zwei. And the second parable? Wie gehst du um mit deiner Beziehung zum himmlischen how Vater? How do you deal with your relationship with your heavenly Father? Und Gleichnis Nummer drei. And number three. Wie gehst du um mit deinen Gaben? How do you utilize the gifts you have? Wie gehst du um mit deiner Zeit? How do you utilize your time you have? Wie gehst du um mit deinem Geld? How do you utilize the money you have? Wir sind so begeistert über die ganzen Spenden, die wir bekommen. We are so glad about all the donations that have come in already. Wir haben jetzt so eine, ein, ein großes Loch gerade in den Missionsstationen. And uh, we see in our mission fields there's great need. Aber ihr seid so großzügig da drin. But thank you that you're generous. Und ich danke euch dafür. And I really thank you for this. Nicht für mich. It's not for me. Es ist für das Königreich Gottes. No, it is for the kingdom of <laughs> God. Und es ist aufgeschrieben. And it is written there. Im, im, Im himmlischen Bankkonto. In, in, in the heavenly account. <laughs> Und Jesus sagt, ähm, tut euch äh, Schätze äh, sammeln auf dem himmlischen Bankkonto in Im Himmel gibt es keine Bankenkrise. <laughs> Now in heaven you don't have bank crisis. Da gibt es keine Corona-Krise. You don't have Corona crisis. Da gibt es keine Inflation. You don't have inflation da in gibt es nur Multiplikation. Now you have only <laughs> multiplication. Und ich möchte dich ermutigen, And I want to encourage you. dass du ein himmlischer himmlische Millionär wirst. That you will be a heavenly, uh, millionaire. Wie? Nicht, weil du viel hast. Not because uh, uh, you don't have much. Weil, sondern weil du treu mit dem umgehst. But because you are faithful with what you have. Sei treu. So be faithful. Treu mit deiner Zeit. Faithful with your time. Treu in seiner Familie. Mm, faithful with your family. Treu mit deinen Gedanken. Faithful with your thoughts. Treu in deinen Worten. Faithful with your words. Treu mit deinen Finanzen. Faithful with your money. Treu mit, mit, mit allen Menschen um dich herum. Faithful with every person around you. Das, was wir tun mit unserem Leben, See, that things that you do with your life, hat Einfluss auf unsere Ewigkeit. It has real influence on your eternity. Und Jesus sagt, And so Jesus ich komme bald. I come soon. Ich komme schnell. And I come very soon. Ich komme schnell. And I come very <laughs> soon. Und er gibt, gibt uns diese drei Gleichnisse. And so he gives us these three parables. Und ich möchte dich jetzt fragen, right now, bist du bereit, now, den König zu empfangen? Bist du bereit, ready, den König zu empfangen? Der König kommt. Because the king comes. Und er kommt schnell. He is coming very soon. Wir, wir leben in der letzten Zeit. And we are now in the last days. Und wir, wir leben kurz vor der Entrückung. And we are very short of the rapture. Und, und Jesus kommt. And Jesus is coming. Und, und er will dich mitnehmen. And he wants to take you with him. Und dich und dein ganzes Haus. You and your whole household. Und ich möchte dich ermutigen, and I want to encourage dass du treu umgehst that you would be so faithful, mit dem, was Gott dir gegeben faithful hat. the things God has given you. Wir wollen lesen aus Lukas 12. Let's read from Luke chapter 12. Vers 37. Äh, Verse 37. Da steht drin, ja, glücklich schätzen können sich alle, die der Herr bei seiner Rückkehr wach und dienstbereit antrifft. Ich versichere euch, der Herr wird sie bitten, am Tisch Platz zu nehmen und er selbst wird sich eine Schürze umbinden uh, und er wird sie bedienen. Wie faszinierend ist dieser Vers? How, how encouraging is this verse? Glücklich sind die, Blessed are those. Die, wenn der, wenn der König zurückkommt, When the king comes back, dass er dich dienstbereit, that he will find you dass, ready. dass er dich, dich ähm, ähm, wach findet. He finds you uh, in a serving, in a wake position. Und dass du bereit bist. And that you're just ready. Dann bist du glücklich. Oh, you shall be happy. Sei jeden Tag bereit. So be ready every day. Das dein letzter Tag heute sein könnte. Because it could be the last day today. Du weißt nicht, wie lange du noch lebst. You do not know how long you're live today. Triff heute einen Entscheidung. Entscheidung. Nicht morgen. Nicht, wenn du alt bist. Heute. <laughs> Und glücklich, sagt Jesus, ist der, And, uh, Jesus says, Blessed is he, wenn er zurückkommt, when he comes back, dass er dich dienstbereit findet, that he will find you ready in wach service, findet. And that you are awake. Und dann lädt er dich ein auf, auf zum himmlischen Tisch. And then he will, he will invite you to his heavenly banquet. Und Jesus selber er wird dich bedienen. wow. Vorletzte Bibelstelle. Now, the, the, the almost last uh, Bible verse now. in Offenbarung Kapitel 19. I want to read in Revelations chapter 19. Vers 7. Uh, verse 7. Wir wollen uns freuen und jubeln und Gott ehren. Let us rejoice and be glad. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. For the wedding of the Lamb has come. Und seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. Ich möchte dich ermutigen, wir als Christen auf dieser Erde, wir gehören zu der weltweiten Braut Jesu. Und Offenbarung 19 sagt, dass seine Braut sich bereit gemacht hat. Der Bräutigam kommt. The bridegroom comes. Und seine Braut hat sich bereit gemacht. And his bride has become ready. Möchte dich ermutigen, And I want to encourage you, dass du jeden Tag that every day bereit bist you will be ready. für Jesus Christus. For Jesus Christ, dass er dich abholen kann. That he can receive you. Lass uns eine Braut sein, so let us be that bride, die nicht beschäftigt ist that is not, uh, busy. mit ihren Sorgen, with, with, with, with its, uh, with its, uh, sorrows. mit Ängsten, with their fears, mit ihren Arbeit, with its work, mit ihren Diensten, with its, uh, uh, works, mit allen To-Dos, die man so hat, with all the to-dos that you would have, mit allen Aufgaben, die in deinem Leben sind. Aber lasst uns eine Braut sein, die bereit ist. That is sagt, Jesus komme. There Jesus says, I'm coming. Komme bald. I'm coming soon. Halleluja. Letzte Bibelstelle. And the last verse I want to read with you ist die, auch die erste Bibelstelle, die wir erwähnt haben. This is the same verse with which we started today. ist in Offenbarung 3, Vers 11. Revelations chapter 3, verse 11. Da steht drin. Here it says, ich komme bald. I am coming soon. Halte fest. Hold on. Äh, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. So no Jesus kommt bald. Jesus comes again. Er kommt bald. And he comes soon. Und ich möchte dich ermutigen. And so therefore I encourage you halte fest, was du hast. damit niemand deinen Siegeskranz Nobody nimmt. Shall take away your crown. Wisst ihr, Jesus ist in den Himmel aufgefahren. You know that Jesus is gone to be uh, uh, with the Father in heaven. Und er kommt wieder zurück. And he will come back as als er beim ersten Mal gekommen ist, When he came here the first time, kam er als Retter. He came as a savior. Er kam als einer, der die Menschen sucht. He came as the one who was seeking er, hat Menschen, er hat Menschen gefunden And he found people. und hat Menschen gerettet. And he saved people. Und aus dieser Bewegung sind alle weltweiten Gemeinden entstanden. And through that uh, movement that he started now, all over the world, in all countries, there are churches. In verschiedenen Nationen. In every different alle heben Jesus Christus. Und es soll noch mehr werden. Noch mehr, wo Jesus erheben. Das erste Mal kam Jesus als Retter. Das zweite Mal, wenn er kommen wird. Er wird kommen als Richter. He will come as a judge. Und dann ist die Gelegenheit zu Ende. And then the opportunity is over. Solange du noch auf der Erde lebst, so as long as you are on the earth, mache dich bereit. Be ready. Für Jesus Christus. Get ready for Jesus to come. Mach dich bereit. Be ready. Dein ganzes Leben Jesus zu geben. To do, to uh, surrender your whole life to him. Vielleicht hast, bist du lau geworden in deinem Leben. Maybe you have backslided. Vielleicht hast du dich beschäftigt mit irgendwelchen Dingen. Ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich herausfordern, really dass du heute eine Entscheidung triffst. Mach deine, deine, deine Beziehung wieder klar mit Jesus. Improve and uh, make fit your relationship with the Lord. Vielleicht hast du schwierige Zeiten hinter dir. You have difficult times Vielleicht hast du einen Burnout hinter dir. Maybe there was a burnout. Oder du hast eine Scheidung hinter dir. Uh, Oder du hast viel Geld verloren. Heute ist der Tag, dass du deine, deine Beziehung zu Jesus neu machst. Jesus ruft dich. Und wenn du spürst in deinem Herzen, dass du heute eine Entscheidung treffen sollst, möchte dich ermutigen, dass du das machst. Wenn du zuschaust jetzt gerade, und du hast bis zum Ende zugeschaut. Und irgendjemand hat es dir geschickt, dieses Video. Maybe somebody has uh, passed on this video to you. Hat er eine Botschaft an dich. And there is this one message for er möchte, dass du gerettet wirst. The Lord wants you to be saved. Gott will, dass du gerettet bist. The Lord wants you to be er möchte, dass du ganze Sache macht mit Jesus. He wants you to do a, a, full thing with the Lord. Mhm, und er, er ruft ihn nach Hause. And he is calling you to be home. Vielleicht hast du noch nie Jesus Christus in dein Leben aufgenommen. No, maybe you have never received Jesus in your life. Vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung getroffen für Jesus Christus. Maybe you have never made the decision for the Lord Jesus. Nur für diejenigen, die eine Entscheidung getroffen haben für Jesus. Only those who have made this decision and received Jesus. Wenn Jesus wiederkommt, you know, when Jesus comes back, nimmt er dich mit. Und dann bist du gerettet. Jeder, der Jesus Christus annimmt, so wird gerettet. Die anderen gehen verloren. Others, das ist die, die, das ist die Wahrheit. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du noch nie eine Entscheidung getroffen hast für Jesus, wir haben noch Zeit. We have time. Wir haben noch die Gnadenzeit. We have just now time of grace. Wir haben noch diesen Moment. And we have that moment still. Und heute ist der Moment, And today is that moment wo du dich entscheiden kannst. For you to make that decision. Wir wollen jetzt gleich ein, ein, ein Gebet zusammensprechen. And we want to und wenn du noch nie ein solches Gebet gesprochen hast, like this, wir, wir, wir nennen es ein Übergabegebet. This is a prayer of surrender. Ist ein, ein Gebet, wo du dein Leben übergibst. A, a, a prayer where you commit your life into his hands. Und möchte dich ermutigen, wenn dein Herz jetzt schlägt your heart if it beats. Und wenn du spürst, jetzt ist es dran. And you feel this is the time. Ich sollte mein Leben Jesus geben. I should commit my life into the hands of Jesus. Wir werden das gleich ein einspielen dieses Gebet. And and and we will show that prayer for you. Und während ich es vorlese, And while I read this prayer, möchte dich ermutigen, you, dass du danach sprichst. Would you speak this prayer with me? Es ist ein, ein Gebet wo dein Leben verändern wird. Wir wollen jetzt zusammen beten. Jesus, ich habe bisher ohne dich gelebt. Jesus, I was living without you. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. I have realized that I am a sinner. Bitte vergib mir meine Schuld. Please forgive me all my guilt. Ich glaube, dass du für mich, für meine Sünden am Kreuz gestorben und mein Erlöser geworden bist. I believe that you have died on the cross for me, for my sins, and that you are my Savior. Ich bin fest entschlossen, mit der Kraft des Heiligen Geistes ein neues Leben zu führen. I've decided to live a new life with the power of the Holy Spirit. Alles, was ich bin und habe, lege ich in deine Hände. All that I have and I am, I give it into your hands. Du sollst mein Leben sein. From now on, I want you to be my life. Amen. Amen. Das ist die wichtigste Botschaft, die es gibt. This is the most important message. Jesus kann dich retten. Jesus <laughs> can save. Und wenn du jetzt gerade eben If right now you've done that, wenn du gerade Jesus angenommen hast als dein Herrn und Heiland, received Jesus as your Lord and Savior, wenn dieses Gebet mitgesprochen hast, and you have this prayer, und du, du bist gerade irgendwo, and you are maybe somewhere, und du kennst gar keinen Christen, maybe you don't know a Christian around you, und du weißt nicht, was du machen sollst, and you don't know what to do next, du bist wie neugeboren gerade. like Geistlich neugeboren. geboren. It is a new birth spiritually. Und hier unten äh, äh, tun wir jetzt eine, äh, eine Adresse und eine Telefonnummer Now, einspielen. We're going to show you our telephone number. Und wenn du eine, eine, eine Entscheidung getroffen hast für Jesus Christus, And when you have made your decision for kannst du hier anrufen you can right now phone, oder einfach eine E-Mail schreiben. Or you can write an email und wir wollen us. Kontakt mit dir aufnehmen, And we really want to have contact with damit dein Leben wachsen kann. So that you can grow in your new life. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, when you have made this decision, möchte ich dir sagen, herzlichen I Glückwunsch. want to tell you, welcome. Die beste Entscheidung, die es gibt. Congratulations for the best decision you've ever done. Und wenn du in deinem Leben, And when in your life, wenn du lau geworden bist when you have backslided or become lukewarm, und du hast heute eine Entscheidung getroffen, but today you have recommitted wieder zurückzukommen zu Jesus, to come back to the Lord ich will dir sagen, herzlichen Glückwunsch. Die beste Entscheidung, die es gibt. Weil Jesus kommt bald wieder. Wisst ihr, wir haben so eine kurze Zeit auf dieser Erde. Und so wie wir leben auf dieser Erde, hat eine Auswirkung äh, auf die Ewigkeit. Uh, Lebe so, wie wenn jeder Tag dein letzter wäre. So therefore, live every day as if it was your last und ich möchte dich ermutigen. Jesus kommt bald wieder. Er kommt. Halte fest, was du hast. Damit niemand dein Siegeskranz nimmt. Jesus, wir danken dir ah, für diese Botschaft. Danke, dass du deine Braut bald wiederholst. Und so wie dein Wort sagt, says, wollen wir antworten. Answer, komm, Herr Jesus. Come, Lord Jesus. Komme bald. Come soon. Jesus, wir lieben dich. So Jesus, we love you. Und wir erheben dich. And we lift you up. In Jesu Namen. In Jesus name. Amen. Amen.